saluton kai eh, bonvenon al nuovo episodio. Oh, hudio estas dimanĉo, mi estas en eh, la parco kai la è estas bela sed la temperatura è temperaturo estas sufiĉe alta ancora. Do, oh, kion diri? Mi torno la atenton alla medito. Resto con ni, come Saluton kai eh, bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur eh, el tiro e la iam presita letero la iaro 1900 dectu qui est temo estas pri organizo de la esperanto movado suffice malfrua letero e la vivo de Zamenhof to mi legos la finon de citiu letero, ciu trovigas, en pagio quar cent sestec tu. Mi attentigas pritio che mi esprimis ne mian desirum, sed nur mian opinion. Char, mia desiro estas nur un, che la esperanta fero vivu, che progresso sane, en cia ain maniero tio estos. Se mi opinio estas rara, la esperantistoi forgetu gin, sed ili faru tion in maniero orda per regula voc donado. Do, mi povas tranquile diri che mi samopinias un zamenhof pretio, nome che la grava fero estas che esperanto vivu sane kai progresso en kiu senso che gine nu rigardo retroen a sia pasintezzo tio estas uno mia i cefa i timo i lasta tempe nome che la plenuto de la esploro estas directitai alla progresso glora ne glora de speranto do tio anca estas la risco de la classica interlinguistico do oni nur racontas la, la historion do mi volas esti tre clara conservi la memoron cae ec pli studi historion estas tre grava por eviti la ripeton de pasintai eraroi. Sed, oni devas ancau rigardi antauen cae rigardi ancau la nunon ali flanque oni restas in carceri gita en sia pasintetso. Do, livu esperanto cai progresso en tia ain formu g successo stian fari live cai espere. Dancon provia atento gis morgau cae ciel ciam, antauen sen